Я щойно встала, тому в мене такі голи загребші. І сьогодні я їду назад в Нью-Йорк. Так що збираємо валізу. У нас сьогодні знову величезний дощ. І я повернулася туди, там де я не змогла зняти. Я в таргеті. Дівці. shades darker. Всякими віршиками. Um, you must have known you were. Hmm. Рожевий, я не хочу рожеву. <gasps> Пасхальний снікерс, пасхальний твікс. О, боже мій. Це буде скріншот. Боже, подивіться на ці трубочки. Боже, чому це все таке миле? Знаєте, як я хочу по магазинам? Тако, я ходжу, дивлюся, що тут є, що я, що я би хотіла. Набираю це все в корзину, <laughs> а потім я передумаю і ставлю все назад. І виходжу там з двома якимись речами. Або взагалі з однією або взагалі без речей. Отак я шоплюсь. Гей, hey, я хочу пояснити, хто ж така ця бабуся, яка дуже часто появляється в моїх відео. Це бабуся Меф'ю, хлопчика, з яким я доглядаю. Я його няня, і це його бабуся. Бабуся українка, тому українську вона знає, хоча тепер з акцентом розмовляє і деякі слова не пам'ятає вже тому вона переходить то з української, то на англійську зі мною. Але вона дуже класна людина, і ще дитиною вони переїхали з сім'єю сюди в Америку, ще тоді, коли був Холодомор. І тепер вона живе тут. Чесно, якби мене побачила, не знаю, чи вона була би проти чи за. Але хочу сказати, що вона як письменниця чи що, е, вона пише книгу як вона потрапила в Америку. І ця книга буде складатися з трьох частин, і першу частину вона мені дала почитати. 20 з чимось сторінок. Two people and pain that cannot be described and not be afraid to deal with adversity. Let us not forget their struggles. Коли я читала, я просто була захоплені хоробрістю цієї сім'ї, бо для такого вчинку треба мати велику відвагу. Новий день мене викинули на пляж, на якому я була і не взяла карточку пам'яті. Пляж називається Turtle Beach. Черепаховий пляж. Я сподіваюся, що не вітер не шумить. Але квіточки. бо взагалі майже людей нема. І а, ніхто в океані не плаває, хіба тут мама з дитиною. Це мене трохи лякає. Ну, тобто лякає. Ну, Просто логічно, що якщо ніхто не плаває, значить вода холодна. Я хочу поплавати. Але, блін, я не знаю. Я не знаю. рибалять. Риболовлять, рибалять. Займаються рибалкою. Вода не настільки холодна, настільки я думала. Типу плавати можна. Всім рекомендую поплавати в океані. Ну оце просто. І так, чим далі туди йдеш, тим більше мушлі всяких. І там великі такі круті. О! Оці я хотіла показати. Це зламане, але я знайшла вчора не зламані. Отакі теж. Бачите, нікого нема. Отут біля мене, тут я одна. Розкинула свій рюкзак і одяг.